geográfico eh, If, you, if you're not situated like this when you sleep, uh, eh, can your health get uh, worse? Yes. Can you get sick? It will affect that much. Um, it definitely will have some effect. The known effect, I won't affect. If, you, if you're just traveling you're for a few days, and it is also said it is okay to put the head in the west, but for rare exceptions, we should never put our head Eh, casi nunca eh, deberíamos colocar nuestra cabeza hacia el norte, pero de repente si estás viajando y tal, también eh, puedes por un corto tiempo ponerla hacia el, oeste. También tiene un efecto donde colocamos la cama dentro de la habitación, pegada a qué pared, no tenemos tiempo de, pero si queréis eh, podéis comunicaros con él por email o lo que sea y él os, explicará. So, um, on the first level we have five, five elements. En el primer nivel tenemos a los cinco elementos. water, fire, air and space. La tierra, el aire, el éter, el fuego y el agua. Earth, water. Tierra, agua. Fire, air. Fuego aire and space. y espacio, obviamente. So they also have very intricate relations and it's good to know how they interact with each other. También tienen, están muy relacionados entre sí y afectan todo y, y está muy bien saber cómo se relacionan los unos con los otros. And if we view it from the psychological level, y si lo vemos desde una perspectiva psicológica, the ego has some very strong protective parts. El ego tiene unas partes muy protectoras. and uh, that can become angry or aggressive. Se pueden enfadar, poner, volver agresivas. Overeating, drugs. Eh, las drogas, eh, comer demasiado. So that is uh, important to know how to relate with these principles on the physical level. Es importante saber cómo relacionarnos con estos principios en el plano físico. And that level is influenced by the level above. Y ese nivel está influenciado por el nivel que le sigue. So that is the level of prana or life energy. El, el nivel del prana o de la energía vital. Which is also related with the water element. Que también está relacionado con la, con la energía, con el elemento del agua. But this is also related with air and fire. Y a la vez con el aire y con el fuego. So for example, if we uh, watch something with our eyes, si vemos algo con nuestros ojos, in order to uh, perceive it, para percibirlo, there will be a transmission of the senses, uh, the sense impression, va a haber una transmisión de los sentidos, una impresión de los sentidos. The life air into the consciousness, into the, into the mind. A través del, del, aire vital que penetra en la mente. And also the other way around, by our thoughts and our feelings, we will influence the life air, which again will affect the organs of the body. Y al contrario, eh, sorry. Yes, so by our thoughts, a través de nuestros pensamientos and our emotions, y todas nuestras emociones, we will influence the life airs, influenci influenciaremos el, el, el, aire vital, which will again uh, affect the organs, que también va a afectar a todos nuestros órganos. Yes. So this is how it is a two-way street. Así que es recíproco, ¿no? Es eh, un camino de dos vías. Yes. And on the second level psychology, uh, psychology. En el segundo nivel de la psicología. Uh, there is uh, protective um, parts of the mental system. Hay unas partes protectoras del sistema mental. And um, also we can say that the second level is a lot about the family relationships. También en segundo nivel podemos relacionarnos con, con, con las relaciones familiares. The first level is just concerned about my survival. El primer nivel es supervivencia. And the second level is uh, about the nearest people around me. Y el segundo nivel de la gente más cercana a mí. Tiene que ver con la gente más cercana a mí. Yeah. And then on the third level we have um, that kind of intelligence which is uh, filtering the perceptions that we have. En el tercer nivel tenemos ese tipo de inteligencia que está filtrando todas las percepciones que tenemos. And it is also mm, sorting out in the dream state all the, what we have experienced. Y también eh, se encarga de resolver o, o atender en el estado del sueño todo lo que experimentamos. And on the psychological level, that is uh, managers of the ego. Y estos son los, los eh, managers, Organizers. los organizadores del, del Evo. So there are plans are going to be made, how to los planes que vamos a hacer. For the, for the sense gratification and the peace of the body. Para la gratificación de los sentidos, para la paz del cuerpo, etc. And then we are speaking, this also relates to the chakras in the body. Esto también se relaciona con, con cada chakra del cuerpo. So on the fourth level, en el cuarto nivel, we have uh, the deciding mind. Tenemos la mente que decide. So it will decide according to our identification, who we think we are. Va a decidir de acuerdo a nuestra autoidentificación, quiénes creemos que somos. That is from the level above. Eh, eso es en nivel superior. But it also takes the information of the perceptions which were analyzed by the intelligence. Uh, pero también, intelligence. pero también toma la base de todas las percepciones que han sido analizadas por la... analyzed? The perceptions that have been analyzed by the sense intelligence. Para, por la energía de los sentidos, la inteligencia de los sentidos. Yeah. And on the psychological level, en el nivel psicológico, that would be um, parts of the identification that um, mm, also we can find the, the traumas there on that level. Se encuentran los traumas y las, las identificaciones. And we saw that below that there are, or, uh, external from that, they were the, the managers and the protectors and the extreme parts. Y externo a esto están los, los que manejan, los que controlan, los que protegen. estaban en, en los niveles inferiores. Así que si de, de, verdad abrimos nuestro corazón, vamos a, conseguir algunos dolores allí, ¿no? Algún dolor. Si no ha sido purificado todavía. Espero que no vaya demasiado rápido. no with me translating. <laughs> Thank you. And so, above that, we have the provisional identification. Por encima de eso tenemos las identificaciones provisionales. So many roles that we play in the world. Tantos roles que desempeñamos en el, en el mundo. Yeah, that is related to the fifth level. Está relacionado con el quinto nivel. And in the psychological sense, that would be the needs of the, of the Todas estas identificaciones tienen unas necesidades. En el, en, el nivel psicológico sería, sería eso, ¿no? Vendría a representar todas esas necesidades. Cuando nuestro corazón se encuentra abierto, podemos expresar nuestras necesidades de una forma adecuada. It's also interesting to see how en el primer nivel es interesante ver como en el primer nivel solo eh, está, se trata del cuerpo, ¿no? El cuerpo físico. Luego mis parientes más cercanos, el segundo nivel. En Y el tercer nivel es como mi sociedad, mi país, mi, mi mundo, mi, mi trabajo, mi posición social. And on the first level, if it's open, then it is about the whole humanity, for example, and also the animals. Y en el cuarto nivel, si, si, si se encuentra abierto el corazón, pues ya es eh, involucrar a todas las entidades vivientes, a los animales. But if we come to the fifth level, it is about understanding that there is a higher community Um, y en el quinto nivel ya comenzamos a comprender que hay una comunidad más elevada que no está relacionada con el cuerpo, con lo, corpóreo. And then, on the sixth level, we have the so-called, what uh, the Vedas would say, the pre mind. En el sexto nivel tenemos lo que los Vedas llaman la mente pre-holística. Eh, pre-egoísta. Yeah, pre-egoísta. So, that is also a level where we are, that is basically only accessible through a deep connection with God. Es, este nivel solamente podemos acceder a él a través de una conexión muy fuerte con Dios. And also when we uh, relate with that dimension it has a sense of eternity. Y cuando nos relacionamos con esta dimensión, eh, empieza a cobrar un sentido de eternidad. We, we can see how, how uh, the past influences our present and our present influences the future. Podemos ver cómo el pasado influencia el presente y el presente el futuro. Because usually the human being has a very uh, short or a very uh, limited cause, how to say, el ser humano tiene mm, when we experience something, we, the human mind usually makes a very short um, cause and closure, so to say. Conclusion. Yeah, what is the reason for it? The, the distance we look, for the reason of something that is usually very short. Eh, normalmente, cuando observamos la razón de lo que nos ha sucedido, cualquier cosa que nos haya sucedido, pues nuestra visión es muy corta, ¿no? no We may blame someone podemos culpar a alguien porque nos ha chocado el coche. Pero no, no somos capaces de ver eh, por esta inmediatez de perspectiva no somos capaces de ver que nosotros también hicimos antes algo previamente que ocasionó ese efecto en cadena y, nos hizo chocar. Y si, y si ya vamos aún más allá, podemos empezar a, ver que estamos allí, nos encontramos allí por una razón específica. Y que nada sucede sin una causa. if we go back further and further, y si nos vamos aún más allá, we come back to the point that we came into this cycle of uh, effect, cause and effect. Eh, volvemos al punto de que hemos llegado a este ciclo de causa y efecto. And we cannot trace back its beginning. Y que no podemos eh, Eh, eh, rastrear hacia atrás eh, el, el, comienzo, ¿no? el origen que, que tiene. Así que no, no hay nadie a quien culpar. Y todo está perfectamente arreglado por el Señor Supremo. Eso es lo que podemos comenzar a comprender en el sexto nivel really understand, not just En verdad, me refiero a de verdad comprenderlo, entenderlo, no superficialmente. So that will again influence also the, all the levels below. Y eso también va a influenciar a todos los eh, niveles que se encuentran por debajo de este sexto nivel. really of that, si estoy muy consciente de esto, and I will not uh, act from uh, false identity no voy a actuar desde la fase de identificación. I I not not make make on the fourth level. don't egoistic choices. Y en el cuarto nivel no voy a tomar decisiones egoístas. And etc. So it, et it all the other the levels. Así eh, funciona con todos los otros. But if I don't have this, then if something happens, I may immediately become angry influence my organs and I Porque si no tengo esto, cuando nos sucede algo, inmediatamente voy a caer en emociones como el enfado, me voy a enfadar y eso va a afectar a este nivel y a todos los órganos y al resto de los niveles que se encuentran por debajo. Voy a estar todo el tiempo estresado. Etcétera, etcétera. So, then we have the seventh level. Seventh level. They That's the source of all bliss. The source of all bliss. La fuente de toda dicha. Some say it's the Great Spirit. El Gran Espíritu. Or God. Or Dios. And in, uh, in relation to the self, en relación al, al ser, it is uh, the soul as particle of God consciousness. Es el alma como una partícula de la conciencia de Dios. Which is uh, emanating from the marginal energy. Que emana de la energía marginal. No. Marginal. Yes, Marginal. So that means. Esto significa. That the living being that we are. Que el ser humano que somos can either be under the control of God's external energy or the internal energy. Puede estar controlado por la energía externa de Dios o interna de Dios. The material energy or the spiritual energy. La energía material o la energía espiritual. Um, the inert, temporary. La, la inercia temporal. Or the eternal consciousness of bliss. O la eterna conciencia de la dicha. So when we realize that, cuando nos damos cuenta de esto, and live according to that, y vivimos de acuerdo a esto, then we can take shelter. And because if we have uh, purified all the levels before, porque si hemos purificado todos los, los, los, distintos niveles, that means we don't have any subconscious identifications Uh, no tenemos ninguna identificación subconsciente con las partes egoístas. Esto es importante porque si no no nos podemos identificar con nosotros mismos. Eh, de verdad identificarse con el ser puro. Es allí cuando en realidad nos podemos entregar a Dios. uh, we can intensify and uh, associate with the saints really. Y podemos intensificar nuestra práctica y asociarnos verdaderamente con la gente santa. Not from false identification. No desde la falsa identificación. not with, uh, unknown, not with unknown motivations. Sin ninguna no, eh, motivación desconocida. And by doing that properly, Y al hacer esto adecuadamente, nos volvemos eh, un recipiente cualificado. Para que entre la energía del, amor divino. Of try to También eh, han intentado darnos esta energía del amor divino antes. because we still have some, how to say, some peaks where we are sitting. Pero como todavía tenemos algunos picos donde nos sentamos, that that mercy is not staying with us fully. Esa energía no, no, no se mantiene dentro de nosotros yes. al completo. So, but if we do that, then we can slowly uh, get realization of the transcendental world. Pero si hacemos esto, eh, poco a poco podemos tener una realización del mundo trascendental. And the first uh, level that is the realm of the opulence. Y el primer nivel de este mundo trascendental es el, el, el dominio de la opulencia. And uh, on the soul level, it would be that we actually receive the transcendental, the Shuddha, pure sattva energy. En el nivel del alma significa que podemos eh, recibir la sattva pura, la energía pura. So that uh, we can really realize that we have uh, actually a spiritual body which has eternal relationship with God. Y podemos realizar que tenemos un cuerpo espiritual con una relación eterna con Dios. And if that gets more intensified, <laughs> y si eso se intensifica aún más, then the divine love will make us forget uh, this uh, distance between the greatness of God and ourselves. en la energía divina nos va a hacer olvidarnos de las diferencias que hay entre, entre la energía de Dios y nosotros. Así que estará empoderado por la dulzura del amor. Y también influenciará todos los niveles que están por debajo. Esto es un sumario súper, hiper breve. Okay. quick overview. Esa fue la, la vista And then rápida. just some final thoughts, if yeah. you don't have some questions. Si, no tenéis, si tenéis alguna pregunta, y si no, voy a comentaros algunas, pens algunos pensamientos de última hora. So, what is the original cause of disease? ¿Cuál es la causa original de toda enfermedad? the mind, mm-hmm. the lack of balance, the lack of balance, la falta de balance. These are all causes of this ease, means not easy. The disconnection with that. I said these, what you mentioned, are all causes of disease. Est estas son todas causas de enfermedad. But not the ultimate cause. Pero no la causa última. The ultimate cause is to forget my own, each living being, the constitution of myself. Eh, la verdadera causa es cuando nos olvidamos de eh, la constitución, la verdadera constitución de nuestro ser. So, because if I don't my, know my true nature, si no conozco mi verdadera naturaleza, then I will take on an imaginary nature. Voy a adoptar una imaginaria. Just imagine a fish wants to try to live on the land. Imagínense a un pez que quiere vivir en la tierra. That is, for us it means if I forget that I'm a conscious particle which is supported to the supreme consciousness of God. Sí, si me olvido que soy una partícula que está mantenida por la por la energía suprema de Dios. Then, conciencia suprema de then Dios. I will identify as something else. Me identificaré con otras cosas. For example, as the body como el cuerpo, por ejemplo. And I will live according to these identifications. Y viviré de acuerdo con estas identificaciones. And I will make choices which are not holistic. Y haré, tomaré decisiones y elegiré cosas que no son holísticas. Like I said in the beginning, I will relate with energy as enjoyer or rejector. Me voy a relacionar con la energía como el disfrutador o el que rechaza. And all the different aspects that follow. Y todos los diferentes aspectos que siguen a esto. That, so that is the original cause, actually. Esa es la causa original, en realidad. So if we really want holistic health, then we have to set the original thing right. Así que si de verdad queremos una salud holística, tenemos que hacer la conexión bien. So then we have harmony on the soul level and on the mental level and then on body. Así tendremos armonía en, en el nivel del alma, en el nivel de la mente y en el nivel del cuerpo. Yes. So, any more questions? ¿Otras preguntas? Por ejemplo, un producto puro también se ve afectado a veces por enfermedades. Uh, he's, he's eh, pointing out that sometimes a pure devotee body also gets affected by diseases. Yes. That can have uh, two reasons. Eso puede eh, estar relacionado con dos cosas o tener dos razones. The one reason, which is the more obvious one, or the, the important one la más obvia o importante is that it is a kind of a lila. Es un lila, un pasatiempo. Yes. So that the divine, uh, the, how to say, the pure devotee. Así que el, el, el devoto puro uh, will appear like a human being. Parece ser un ser humano. But sometimes there is also one aspect. Pero a veces también hay otro aspecto. That the transcendentalist, a pure devotee, el transcendentalista o el devoto puro may not have taken the time to really uh, learn about taking care of the body and uh, uh, how to arrange with the laws of the material world. No ha tenido el tiempo, no se ha tomado el tiempo para, para aprender cómo cuidar del cuerpo ni cómo relacionarse con, con, con todo lo demás, con el mundo. So if there is too much neglect of the physical body on the side of the pure devotee that may also lead to some dysfunction of the body. Si abandonamos mucho el cuerpo físico, el cuidado del cuerpo físico, pues también nos puede llevar, a, aunque sea un devoto puro, a, a la enfermedad. That's what I understand. Eso es lo que yo. I don't want to make uh, judgment about pure devotees. No quiero juzgar a los devotos puros, pero es lo que yo entiendo que puede suceder. Mm. Pero aunque la energía el cuerpo enferme, el espíritu o la energía seguirá intacta. Even when the body gets sick, the, the real energy, the, the soul, is intact. Yes, and that is the important thing. Eso es lo importante. That uh, uh, in the case of pure devotees, eso es lo más importante en el caso de los devotos puros. That even if there is some dysfunction in the body, they, their consciousness is not affected. Aunque hay una disfunción del cuerpo, su conciencia no se ve afectada. It doesn't affect their, their, their sense of divine communion and love with God. No afecta el, la, el sentido de, de la comunión con Dios. But for someone who's on the beginner level, pero alguien que está en un, en un nivel eh, eh, como principiante, It is recommended that we cultivate the sattva and the purity. Es eh, muy recomendable que cultivemos el sattva o la pureza. So that will help us. Eso nos va a ayudar. A healthy body will also help us to engage in service and sit for meditation, etc. un cuerpo sano también nos va a ayudar a hacer servicio, a meditar, a, a poder hacer. So there, there has to be a balance. Hay que tener un balance, tener un equilibrio. Between this the importance is also of the body, the mind, and the soul. And